i roto i teia tākiato e verba angaanga i tētahi pākau a kai. Ka kai tātou i te taro. So e verba angaanga i tētahi pākau i roto i te rupapa a transitive. Ko te roa, te verba angaanga ua, te noo nei tātou. Te apii nei tatou. Te te mataora nei tatou. E, e verepa ua, kare pākau tei anganga ia. Ne, so ko te anganga ua, kare anganga i tētahi pākau. E, so, intransitive, or action intransitive, e, te me roa. E te toru, te tūanga, te verepa o te tūanga. So, kare e anga anga, tōna, ko ia te akairo no te tuanga o tetahi tangata me kare tetahi pako eh so uh, kua mataora tatou eh ko mataora e verepa tuanga ko te akairo te ākaranga o te o te tuanga o te o, o tatou o te tangata nei ne Ai, so, kāore i te reira e, e, e me nō runga i te tū verepa, e pā ko te reira nō runga i te tū tāke atu kōrero. Nō te mea ka rauka i, i te teia tū verepa, e teia tū verepa i te mō i tōna iku. So, e, e, e, e me kē te reira. Me kē. Ko tō kōiriiri i a koe te kapara e action in transitive ana ko te reo ora. So, tana uianga nō runga i te, te veripa iku. Eh. Um, so, Ah. kua kai tātou i te taro, kua anganga i tētahi wāhou, i tētahi taime, ka rara tātou, kua kainga te taro e tātou. Kainga te taro, eh. Eh, so, ko kai e te nga, ko te nga, tona iku, eh, e tākiato kōrero kē te reira. Inā ra, ko te tū verepa ai teitei, eh, e verepa angaanga i tētahi wāhou. Taka? Eh, yeah. Ai, koia tētahi me tuke tuke nō runga i te, te verepa tuanga, nō te mea kāre, kāre te verepa tuanga e mō i te iku me te, me te reira. Eh, eh. Okay. te tūverepa kari rāre ia nui ia. e, te nuianga o te arara e angangoa me kāre e, e tuanga. I, inara i tētahi taime ka anganga i tētahi pākau, e, ka tupu. Pa, e, koe te... E, so, ka anganga tētahi tangata i tētahi Apinga, Āe, āe, ka, ka rawe, āe, i tētahi anganga ki tētahi pāho, āe, āe, so. Kei whara. Āe, āe. Kei au te whara. Kua kai au i te wharawa. Āe, kua kai, te tāke atu werepa, ko au, te upoko, te tangata anganga, āe, e, i te wharawa, e tāke atu pūmua, ko te, te pāho te, te anganga ia, āe, nē. Kua rawe, te tā ki a Toverepa, eh? A ako, e tangata. Ai, koe, te tangata, te, tētahi tangata, ko, ki te tātou, e tangata ai, nō te me, e, e a, ko a, te, tang, te, te kupu te, eh? So, e tangata, a ko, eh? So, kua rawe, a ko, i te oe. So, i te oe, te tā ki a tō pūmua, mm. eh? Kua pau te wai i aku tano, so nā au rae e inu i te wai. Eh, but tū kē, tū kē te ture nō te verepa tū anga. Eh, but te konei tātou i te, te au verepa anga anga i tētai pākau, tei au. Nā te, nā te, te, te, te tuati kai, nō te, te inu mea. So, He will get killed. Ko ki te koe e te reira kōrero. so, a Varokura, ko ea te upoko, ai, i roto i konei, ko ea te tangata angaanga. Ne? E, ko teia, teia me kā tōtō, ko ea te, ko ea te pākau tei angaanga ia, inā rā, i, i teia, i teia tāke atu kōrero, e me, Nga tātea, no te mea e rua tākiato i roto, e taʻi konei, e, e taʻi, te, te tākiato mōanga, i konei, but, ko te me ka tōtō, koia te pākau tei angaanga ia. Mako, taka. Makes me laugh. Hey, me open. Ai teitei te tāhita kai a? Kari ai teitei rai, inā rā mā ngā ai teitei, so te tā e te aka. Yeah, aka ora, aka ora. Kari ai teitei. Kari ai teitei rai. But i tētahi taimi ka rauka i te rā rai, oh so e me mako me rā rai mai kua aka orete ai te aronga anganga? E mako? Tāke atu kōrero, angangaua, te bereba angangaua. So, tētahi taime, ka rauke i te, i te, te tāpiri, te ipu, te ipu, so, kua no o ia teia inua. Eh? Eh. But, so, ko te aiteanga, kua tupu tētahi anganga. Eh? But, kāre e anganga i tētahi mea. Okay. Tatau mai. Kua aere a kai ki tōna kainga. Te tā ki a Toverepa, kua aere. Kua a kai, te upuko. E, me, me oti i konei, kua tano. Ko Airea kai. Ae, ko Oti Maitake. Ae, but teia, teia tākia tō ngāi. Ki tōna kāinga. Ae. Her home, their place. Yeah. So ko Airea kai ki tōna kainga, teia ki tōna kainga e, e optional teia, nē. Āe, e tā ki a tō ngā i. Tatoutea. Te noho nei māu i raro i te raro rākau. Raro rākau? Eh? Ko māua, koe te upoko. Eh? Me oti i reira, kua tango. Eh? So, tino one e māua. So, ko teia, te au tāke ato ngā i e, e me, aka au, e me, engari, e, i raro ki a Pepeka. Tētahi taime ka rara, tētahi atu taime ka rere rara. But i te, te ou taime ka tōtō, ka rara i te tāke atu perepa, e te upoko. Must. Ka rara koe i te reira, ka rara koe i te reira, tētahi taime ka rara koe i tētahi i ngā tāke atu korero. So, Ka tipu rā koe ki runga, Māui e. Taki atu korero kē teia. Tei e te, te taki atu were ka. Ka tū. Ka tū rā. Ka tū rā. So, tei roto rā e te ou kupu ongonga o te pae kaui. Ko teia ana, te ana no te akairo kua oti rae te anganga. Tuketuke ki te ana i roto i te e noo ana tatou ki Rarotonga. Tuketuke te reira ana ki teia ana. Na reira ka api i koe te au, te au kupu